habari zenu mm, tutasema kwako wewe ni minista gani? si minista. Na leo mmeng'ara. Eh, mwana wanafunzi tu. Wanafunzi wa siku hizi hawafungi hizi. Eh, minista amekosa hata ikono umempita klabu. Okay. Eh, hapo kuna points niwatie. Mimi msitaki kuuliza sana. Mimi naitwa Mtoma Mtoma Mind, Mind, Mtoma Mind. Yes. Mind mind. Zote mind. najua kama ni mind najua kuchoma, kama kufikiria sana najua. Sasa eh, hii kitu iko hivi. Kuna points. Yaani kuna jambo nataka kujadili. Kuna hii wanafunzi wa class yetu na form 4. Umesikia KCPE na KCSE. Wengine wao kina dada kumfanyia mitihani OC. Na hii yote ni kubeba ujauzito, wamepata watoto, wamejifungua, yani wamejifungua watoto. Hasa nini chanzo? Unasikiza? Chanzo ni nini? Chanzo ni nini? Waziri wa afya, unaweza tu tuanzishia chanzo ni nini? Kwa, pangu hmm. ya kwanza ni mimba kupata mimba Aka, ah, karibu karibu eh, kuleta mimba Mhm. ni karibu sana Uhusiano- kuna oh. mhm. uhusiano wa mvulana na msichana mhm. kisha wanaenda kimapenzi mhm. mimba sa ina, inafanya wafanyie pengine mtihani kwa hospitali nitakuuliza mwanafunzi, wanafunzi, kwa nini mnaanzia hizi mahusiano mapema? Kulingana tuliambiwa, unavuta mwenyewe. Acha stori za kuambiwa. Sasa umevutikia mkono wapi mwanafunzi? Unajua, unavuta mwenye ako mbele yako, mwenye anakufunza lazima. So unaingilia sana walimu, walimu ndio yeah, wanakufanya sawa funzo science hiyo mambo tunapigia ah, okay sasa yeah. na mimi kama mkatamani mchoma mahindi na maizi unaona hii bidhaa yeah. hii bidhaa waziri wa afya unaijua vizuri kabisa kabisa na wanafunzi hawa hawatumia akili wakasoma wakajua maana hii brazi wengine bado ni wachanga ni tudogo hatutoshii hapa ah. kabisa profesa tuko pamoja Yeah. sana. mm So, eh, professor? Yeah. I'm not professor. I'm professor myself. ni mwanafunzi? Yeah. Mwanafunzi huyu. Kama mahali. Hiyo tunakaanga pamoja huyu. Hata ampitia kwangu mimi. jibu? Eh. Wewe ni nani? Mimi mind mind. yako? Eh, mimi ni kama tu ni kama kitu kitu hivyo hivyo eh kitu kayo hapo unasikika unasikika wewe kwa redio unamleta um, waziri lazima akuwe ndani kwa sababu wanafunzi wako osini yes. osini kwake okay. wewe profesa pia wewe okay sawa sawa sawa nyinyi profesa nyinyi eh nyinyi mko na shida no. nyinyi mnafundisha oh, chanzo ya kitu nini eh chanzo ya hii kitu nini? Unajua shida iko wapi? Eh. Napea wanafunzi mafunzo vizuri na washikilie. Unaona hata huyu anaangalia tu awashikilii lakini yeah. kuna pati wanashika sana kuna pati wanashika sana ah, ah na nyinyi hamfichi mnafichua kila yeah, kitu you must see unaweka points uche eh. points lazima useme kila kitu sasa ikija ikiwa uchi eh anakosa kuingilia hii maneno sasa shida iko wapi shida ni kitu kwanza huyu huyu. Huyu minister. Eh? Eh? Huyu minister wanazipeana bure. Tuna tuna there is two difference between these things. First, mm, hmm, those Sasa you, you mean uh, ni bebe ile original ile yeah, yeah, yeah. ile ndio hii. No, yaani yes. ile namaanisha. Yes, yes, yes. Kai. Sasa nitatoa wapi mimi no, No. Mwanafunzi lazima uko naye. but that there is that for strong one that is costly Yeah, costly like a ah, packet a hundred shilling. Eh. Okay. Sasa shida si hizi vitu. Mimi kitu ya kusema nita, nitaongea tu kuhusu walimu. Walimu nawapinga sana. Walimu hii somo mnasomesha ya science. Sawa. Primary ama primary inaitwa science. Sawa. Uh, form 4 wamesoma kidogo. Eh, uh oh, -huh. wanajua lakini primary mm. class wanasomesha hiyo somo na ni watoto ukimsomesha juu anasikianga high school kuna practicals hii kitu anafanya practically without apparatus hivyo apparatus. zote haziko like kwanza hii is the most anatumia unasikia <laughs> unasikia watoto mbinguni wanasema mimi nitaingia hapo kanaingia kama sasa wanafunza OC wako. Yeah, like now. Anafanyia hapo mtihani, mtandani atapita. Hakuna like now I have hesabu ndio atapita peke yake. Unajua? Yeah, yeah, science. Eh, even science, even science atapita. Lakini hesabu atapita ya hesabu. The most part. Sasa questions ni nani? Honorable wa education anatoa questions mbili kuhusu hii kitu. Mm. Sasa atapita na hizo mbili. Leo. Pita. Okay. Sasa hii kitu hii story chanzo chake, mimi kama mimi msoma mind mind nafikiria chanzo chake ni somo. Mr Professor, uh -huh. will you try your level best uende uongee na Ministry of Education at least watoe hii somo kwa wanafunzi hao. Watoe watoe No, no, no. no. Eh. Wakitoa wanafunzi hao wadogo, unajua haiwezi tolewa. Haiwezi tolewa ikitolewa sasa hii kitu ndio hiyo isha ilo ambalo roho twende akitafanya tazuia aje kwa sasa hivi kama huyu sikia sikia wewe kama huyu alivujika mkono akiruka fence akaenda disco huko unajua eh, alipata na nani eh, is it true kama mimi waziri wa afya alipata na nani ah ndio ni ukweli ni ukweli ulipata na nani Stera. Stera ako ndani zaidi. Eh. ndio. Yeah, let, me first look the list. Stera, Stera Wanjiko. Stera eh. Wanjiko. Yeah. 12 years old. Huh? 14, 14 years old. By the way, I had that yeah. story. 14 years old. Girl. Uh, Mara hiyo pigia serikali simu na mwanafunzi akae ndani. Twins. Twins. Eh? Eh? Twins. No way, no way. Kaji, no way. No way. Mwanafunzi umeogoroka? So now what is your best option? My best option? Hii somo. naona ni wao. Hii chapter. Hii chapter. Unajua unasikika worldwide. Wenye wanasikia Kiswahili wanasikia Kiingereza. Hii Kenya. Unajua tuko Kenya. Hii Kenya Minister of Education ijaribu tu at least hii somo ya science hiyo chapter, si kisomo yote itolewe. I mean hii chapter ya reproductive ah, system Itolewe na hizi mapicha chenye chenye tunaweza fanya eh. unaona wanafunzi wanafurahia tutafanya tutaweka tu madhara pekee madhara pekee tunawapia magonjwa kama mgonjwa lazima atafikiria eh. nayo utamu Hapana tu hata hawajielewi wakifanya hizi vitu unaona so that tunawekea madhara pekee hakuna kuelezea kuna kuelezea ati kuna kitu zuri hapo ati mtoto anatoka hapo wao tuwekea madhara pekee but now in form 1 to form 4 you must teach the other part. yeah, yeah. the one you are seeing lazima tu mwanafunzi wa form 4 atafanyia usiku ndio atakuwa kitami sasa hapo atakuwa strict rules. ama tieke form 3 to form 4 we can just suggest that si form 4 anapatwa form 3 to form 4 ah atakuwa kana akili nzuri the manual they matured Ya matured na kwa nini wakozi wanafanyia utadhani kata kata pita wewe yeah yeah anapita aje sameni si ukatoka kata muonyesha wao una You are talking and you have like nine children in this list. Hey. Oh. You're a very hardworking guy. Una No, not, me, not, not giving him praise, but that terror. Eh? Kustuka, kustuka, that terror, yeah. Mtanimaliza so hii yeah. kitu ipelekwa university huko ndio watazaa vizuri. shida ah, wanafunzi wasikilize nimeitwa kidogo hii ishu ishu hata wanafunzi watoke so tunaanza tutoe hiyo mtoe hiyo subjects not the subject the chapter the chap not the even chapter the chapter the subtopic subtopic kwanza yes reproductive system hiyo hizo mapicha kwanza zitokaje hapo hata mapicha hiyo picha akiona shape Mwanafunzi anakuwa tu awe. Mimi ningekuwa mwalimu siwezi somesha hiyo kitu. No. Beta anguke. Msipotoa, wacha hii serikali mnaongeanga hivyo. Mnakosa kutoa. Msipotoa hiyo kitu. Mimi nitaenda niseme mimi mwalimu. Uh-huh. Sitasomesha hiyo kitu. Utawapa ndani. Mwanafunzi kosea hiyo mark, pata zingine correct. Umepita. Umepita mimi ah, msipotoa. Eh. Ah, mimi sitasomesha hiyo kitu. Ingawa mtu wa mind mind nitafikiria. Hakuna mwanafunzi utasomesha hii kitu akwaze kuconcentrate. Kwanza hiyo atakuwa anapata Hizo parts anajua. Anajua zote. anajua. Anajua ile You know, I mean, they are the, the best doctors now. Yeah, no, no, no, no, no, like like like Dr. Honorable Dr. Lucy. Wanafunzi wakae huko. Mm. They are very very good in this work. Yeah. Even they they are they are Sasa hapa Kenya ni kuibot kuibot. They are taken even to the United States of America for that work. Only that work. Wagai? No, no, no, no, no. no amini this wewe kijana wewe kijana wewe utafungwa amini this yeah no tulia tulia tulia no no usage of this uh, so chenye utafanya tutaenda tuangalie hii story sasa hata imetamba sana hapa kenya yeah. chanzo chanzo tuangalie venye wanafunzi kukuza hiyo kitu hata kama ile tolewa iweze kupunguzwa kesho muone honorable Amina Mohamed mtoe hiyo kitu kabisa